dead. One enemy remaining. all dead? Planted. One enemy remaining. Nang dengan gampang 13 1 Michael. Reloading. Reloading. Sage kills. Begin. Stay in sight. Spike planted. One and. Jun, minjem HP Jun. Jackpot. <laughs> ya gitu. kalau mau rotek Ayo. nggak usah rotek rotek nggak usah rotek rotek kalian nggak mau lihat ini bohong ya bohong bohong Nice, cakep. Nah, halo kawan. Aduh, halo tuh. Halo halo. Nice, nice ah, good, good teamwork. area. Ini orang sini kayak. Oh di situ dia tuh. Wah. Gila, Kak Kaisa bos. paling atas. Yo, Nice. Gak kelihatan pelurunya juga. Dapat. Aduh, tai, tai, tai. Ye, eh, minta maaf. Aduh. Tuh, tuh. Sabar. Aduh. Mampus lu ngentot sakit anjing. Aduh. Waduh, mati gua. Tembak, cok. Sabar, gua belum nyampe, belum kelar. Tidak boleh, enggak boleh. Ya. Awet. Kenapa deh? Tenang-tenang, pelat ini. Uh. banget dia 4 FP, 4 cuma 4. Kalau mau kak, tapi kosong. mau mati one enemy remaining take down B kitchen one enemy remaining nice kan, nice nice gunnya kan, men tuh ah nih Wah, anjing Firman gue udah duluan, coy. Nice. Nice orang lu. One Nice, time. Bentar mati gue. Tolong, mama. Gak ada yang punya healer lagi. Aduh. Karena bukan. Kita ikutan lomba video di Instagram. Nah. Last player Mampus. Kena trap gua Cut. One enemy remaining. Ah, Tembak dong Pot nyopeng yang maju. Eh, Ada. Nice, oke Ada yang buru buru Aduh, tai. One guys Lamping aja mampus Wih, kurang satu lagi Thanks, Aduh. Centok. Ah. Nice. Nice, kontol eh. ya. Lanjut nyari goblok. The hunt begins. planted. Suppressing. a punch. work begins. Nice. Mm, atas. Nice. Nice. Mantap. Last player standing.